Ons begin by hoofstuk 11. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag vanaand ook uh, in die woord en die lig reis. Wees U ons gids soos U die Heilige Gees vir Johannes gelei het. Lei asseblief vanaand vir ons, Here, en in die waarheid, U waarheid, die waarheid wat in die lig is, die waarheid wat vry maak, die waarheid van Christus. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons is by Openbaring hoofstuk 11, die twee getuies. Ehm um, Johannes se visioen skuif. Hy het belewe in hoofstuk 8 en 9 soos ons gesien het hoe boosheid in hierdie wêreld is en hoe God se skepping getuister word. En dit balanseer uit hoofstuk 8 en 9 se vrees aan jaandheid balanseer uit met die roeping van die kerk tussen die hemelvaart en die wederkoms. En in hierdie tyd um, sien Johannes dan dat hy self die boekie eet, die woord van God Maar in hoofstuk 11 skuif die klem en word daar twee nuwe simbole of 'n nuwe simboliek gebruik. En ons lees dat Johannes dit begin alles in hoofstuk 11 vers 1 dat daar vir hom 'n liniaal, 'n meetinstrument, 'n meetstok gegee word om mee te meet. Nou vriende, die die simboliek van hierdie opmeet, ons kry dieselfde soort beelde in hoofstuk um, 40 vers 3 van die boek Esegiel wanneer Esegiel die visioen sien van die nuwe tempel van God dat dat jy dit so soort van kan meet. Uh en dit begin met die opmeet uh, hoofstuk 11 vers 1 die opdrag vir Johannes se staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid. Die opdrag wat Johannes kry, hy moet hier op aarde die tempel komeet. Dit klink vir ons baie vreemd. Dink na 'n vreemde beeld. Wat sal die wat sal die simboliek wees? Wat sal die wat hoor Johannes? Wat was die agtergrond of die die betekenis van kom ons meet God se tempel daar waar God se mense is. Wel kom ons begin by die tempel. Die tempel verteenwoordig, ons het gesien daar's 'n altaar in die hemel. Maar die tempel hier wanneer Johannes op die aarde is, Johannes gebruik die fisiese tempel in Jerusalem as sy as sy beeld, as sy as sy verstaan. Nou Johannes weet die tempel bestaan uit 'n um, 'n allerheiligste. Daar's die uh, die die ark van die Here gewees vroeër jare en dit is die plek waar die hoofpriester een keer per jaar kan inkom. Daar's daar die heilige. Daar word die offers gebring as 'n voorhof vir Israeliete, as 'n voorhof vir die nie Jode, die heidene. Johannes werk met daai konstruk van die tempel van van Herodes die Grote wat hy in sy kop het, wat Herodes gebou het. Maar die tempel verteenwoordig hier die opmeet onmiddellik dit is waar God is. En ons hoor vers 2, eh, goed, kom ons vat dit nog 'n stukkie verder voordat ek by vers 2 kom. Die opmeet beeld ehm um, beteken in die Bybel 'n soort standvastigheid. 'n Soort jy kan net iets meet wat bly. Iets wat staande bly. Jy kan nie 'n tent regtig meet nie. Jy kan nie jy kan nie 'n mens se lewe meet nie, maar die opmeet sê dit is vas, dit is seker, dit is stabiel, dit is gegrond. Dit het 'n fondament. So iets van daai simboliek as Johannes hoor uh, hy moet God se tempel gaan meet. En ons hoor ook dat God is daar. Hy is by sy mense. Nou teen die tyd as Johannes skrywe, die Openbaring, bestaan die tempel in Jerusalem waarskynlik nie meer nie. Tempel het geval, vernietig die laaste keer. Jy onthou die tempel is gebou deur koning Salomo, 1 Konings 8 die inwyding. Die tempel is vernietig in die tyd van die profeet Jeremia en Jesegiel en Habakuk, Sofania. En die tempel word herbou deur Zerubabel Eh, tydens die profeet Haggai in die jaar 520 voor Christus. Haggai het daai 4 of 5 profetiese woorde in daai twee hoofstukke van hom vanaf die 29ste Augustus tot die 18de Desember van die jaar 520 profeteer Haggai en word die tempel herbou. Die mure rondom die tempel word herbou in die tyd van Esdra en Nehemia. Daar rondom die, tussen 480 en 444 444 voor Christus. En dan vir die laaste keer, hierdie tempel van Seribabel staan tot die herboude tempel staan tot dat Herodes die Grote die tempel heeltemal herbou in die tyd van ons Here Jesus se geboorte. Dit vat so 40 jaar kort na Herodes dood is, in die jaar 70 word hierdie tempel vernietig. So Paulus weet en Paulus homself weet en Jesus weet dit en die profete van die Ou Testament weet, jy kan nie jou hoop sit op 'n gebou nie. Nie waar nie. Die tempel is nie meer 'n plek nie. Selfs selfs vandag en ek is sê dit altyd vir ouens as ons <laughs> in Jerusalem loop, moet nou nie 'n Jerusalem fever kry nie. Dis 'n siekte wat letterlik mense kry in Jerusalem. Hulle raak bietjie delirious. Hulle hulle raak heeltemal dink die Here is daar. Dit gebeur met godsdienstige mense. Een vriend van my wat een keer in 'n groep, sy groep, daar was 'n ou gehad in sy eie groep wat kaal in die strate gehardloop het toe sy gearresteer is uh, Christene raak baie keer bietjie opgejaag. Ehm um, maar God bly nie in 'n tempel in Jerusalem meer nie. Uh, herinner jy jou dat Jesus gesê het hulle in Johannes 4 hulle gaan hierdie gebou afbreek en hy sal hom herbou hy in 3 dae. En dan het hy verwys na homself, hy is die nuwe tempel. Hy is die nuwe tempel. So waar Jesus is, is God se tempel. Herinner jou self dat Paulus oor en oor die beeld gebruik, julle is die tempel van God julle ken dit, 1 Korinte 3, 1 Korinte 6, Romeine 8, 2 Korinte 6, Efesiërs 2, Efesiërs 4. Julle is die nuwe tempel, gelowiges. So die nuwe tempel is Johannes het hier in sy kop 'n gebou, maar die heeltyd is dit simbolies, want hy weet self die tempel bestaan nie. En God het nie meer 'n gebou nodig nie. Hy het dit dan in sy evangelie geskrywe. God bly nie in geboue nie. Haai julle, is ons daarom nie gekil deur die kerk nie. Ek het letterlik groot geword die Here bly in die kerk, in die in die gebou. Want elke ou het altyd vir my gesê welkom in die huis van die Here. Want ek altyd gewonder hoe gebeur dit? Het Dominee nooit die Bybel geglo dat die Here nie in 'n in 'n huis bly nie. So ons moet altyd ons teologie besoek in die lig van die Nuwe Testament. So dit is simbolies en geestelik. Ons hoor dat vers 2, die voorhof wat buitekant die tempel is. Nou dis hoe die tempel gebou is. Ek gesê het Johannes gebruik die blou druk van die tempel van Herodes en hy weet die tempel het 'n allerheiligste heiligste voorhof. En hy sê jy kan die voorhof nie meet nie want dit is vir aan die heidene oorgegee vir 42 maande en sal hulle die tempel vertrap hierdie spasie hy hy wat hy vir ons wil sê, kom ons vat dit stadig. Hy sê die voorhof daar dit het 'n rowerspelonk geword. Die tempel is besoedel. Is nie vreemd dat die Bybel dit sê nie. Jeremia het gesê dis wat gebeur. Herinner julle julle aan aan aan Jeremia 7. Sê Jeremia, ouens, julle sê die Here se tempel, die Here se tempel. Hy sê dit so 3 keer. Hy sê maar dis 'n rowerspelonk, dis 'n misdaadplek, dis 'n plek waar skrikwekkende sondes plaasvind. So Jeremia was nie beïndruk met die tempel nie. Hy is aan houtblokke geplaas oor sy kritiek onder andere. As sy lewe was in gedrang Jeremia omdat hy die tempel durf kritiseer het. Stefanus is met klippe doodgegooi omdat hy die tempel durf kritiseer het. Paulus is gearresteer in in Handelinge 21 omdat hulle gedink het van Handelinge 20 af dan sy daar in Handelinge 22 in die tronk in hierdie in uh, word hy gevang omdat hy omdat hulle gedink het hy het 'n nuwe Jood in die tempel ingebring in hierdie voorhof. So nou hoor ons vir 42 maande stroom boosheid as te ware in God se tempel in. Nou die simboliek daarvan, kom ons vat gou die 42 maande. 42 maande word Johannes se nuwe beeld, 'n nuwe simbool wat hy van nou af gebruik. Hy gebruik dit uh, op die volgende manier, hy gebruik dit of as 42 maande of hy praat van 1260 dae of hy praat van 3 en 'n half jaar of hy praat van 3 en 'n half dae hy gebruik hulle almal en jy gaan agterkom dit is presies dieselfde 42 maande is 1260 dae is 42 maande en dan het hy ook die 3 en 'n half dae beeld waar kom hy dan ehm um, wel hy kom daaraan dat ehm um, jy hierdie hierdie ehm um, hierdie 42 maande wil amper vir Johannes iets sê van dis die volle eindtyd hier op aarde. Kom ons hou hom vir 'n oomblik. Hy sê vir ons, ons is nou by die 42 maande. Hy sê vir ons tussen die hemelvaart en die wederkoms gaan hier hm, het, gaan die wêreld onmeetbaar wees. God se mense is meetbaar. Hulle is solied, hulle is vas. Maar daar gaan dit gaan soos 'n swerm goddeloosheid wees. En hierdie groepe gaan amper bymekaar kom. Jy gaan 'n God se volk hê en jy gaan 'n klomp chaotiese ongelowiges hê. En dit gaan die stryd wees. Daai selfe stryd wat ehm um, Sagaria van praat dat daar dood en lewe gaan wees terug na die 42 maande. Hoekom gebruik Johannes 42 maande? Wel omdat hy simboliek gebruik. Dis die antwoord. Hy hou van beeldspraak. Mense noem dit apokaliptiek. Dis die stylfiguur waarbinne hy skryf. En daarom vat jy altyd getalle as jy sekere betekenisse wil oordra of edelgesteend is of ander simbole. Maar as ons 2000 jaar terug geleef het jy en ek, sou ons 42 maande baie goed verstaan het. Dis 'n bekende beeld in Joodse tradisie. Kom in Daniël voor. Dis die tyd van swaar kry. Gewoonlik het hulle dit net teruggetrek na 3 jaar toe. Maar die 3 en 'n half jaar is die helfte van 7 wat uh, eintlik God se getal ook is in Openbaring. So 3 en 'n half is vir die Bybel vir die Jode altyd tyd van swaar kry. Dit het eh, laat ek dit anders verduidelik. Ek onthou my oupa toe ek 'n kind was, het hy het my altyd vertel van die tyd van die groot depressie. Dan sê ek oupa, wanneer was dit? Hy sê dit was die tyd van die Groot Depressie, almal weet. Ek sê ek weet nie. Want ek wil 'n datum aan dit koppel. Maar almal wat deur die Groot Depressie is, weet wanneer is die tyd van die Groot Depressie? Ek onthou ek praat eendag met 'n ou man uh wat eers 'n werkie vir ons gedoen het. Ek vra vir hom uh nou wanneer is hy gebore? Hy sê in die tyd van generaal Smuts. Ek sê van wanneer was dit? nou so hy koppel gebeure aan dinge. En dis presies hoe die Bybel met tyd werk. Ons is mense wat dag en datum mense is. Ek's gebore op daai dag en daai jaar. Jy kry amper nie sulke daterings in die Bybel nie, nooit. Nie waar nie. So as ek vir jou vra, hoe dateer die Nuwe Testament Jesus se geboorte? Wat sê Matteus? In die tyd van koning Herodes die Grote. As ek vir Lukas vra, wat sê Lukas 1? In die tyd toe keiser Augustus die keiser was en Sirenius die goewerneur was in Sirië toe Jesus gebore. As ek vra vir die Nuwe Testament, wanneer begin Jesus en Johannes die Doper optree? Dan sê Lukas 3 vers 1 vir my in die 15de jaar van keiser Tiberius het um, die Doper begin en Jesus. So jy en ek sê maar maar maar watter jaar is dit? Michelle, ek, ek as jy nou na, ek het nou nou verwys na die boek Haggai. Haggai dateer elke preek van hom. Maar hy gebruik dit in die hy dateer dit aan die koning se lewe. Ons kan dit terugwerk op ons kalenders. So ek kan nou gaan met my westerse kalender. Ek weet nou ons kan nou terugwerk as as sê nou maar Lukas nou vir ons sê Jesus uh, eh, en Johannes begin rondom die 15de jaar van keiser Tiberius praat. So ons weet presies op ons kalenders wanneer het die keisers opgetree. Ons weet keiser Augustus was keiser van 37 voor tot 14 na Christus. En ons weet ehm um, keiser Tiberius sy stiefseun begin dan regeer en dan kan ons uitwerk en ons weet hoe die Jode tel, dan kan ons sê dis so rondom die jaar 28 na Christus. Jy verstaan. Maar dan sit ons hom op ons kalender. Maar die ding wat ons regtig nie sê nie is dat Jesus op 25 Desember gebore is nie. Ek het nou eendag weer so 'n liedjie gehoor waar iemand sing in Afrikaans geluk vir Jesus op sy verjaarsdag of so iets. Nee, hy is nie 25 Desember gebore nie. Kersfees is net 'n viering daarvan. So daar's nie 'n datum om dit uit te werk nie. Dit was die viering van die oorwinning van lig oor duister in die Romeinse ryk. En toe die Christene dit ingetrek en sê ons vier die ware lig die koms van die seun van God op daai dag. Pleks dat ons dit heidense fees maak vir Christelik ons dit. Al kry party Christene nog koue koors om dit hou, weet ek nie hoekom nie. Goed. So Johannes werk dus met simboliek. So die oomblik as hy sê vir 42 maande, sê die Jode, o tyd. Dis daai tyd van Elia toe hy die hemel toe gebid het. In die tyd van Agab en Isebel. Dis daai slegte tyd. Dit lê so diep in die geheue van Israel, daai bose tyd. Of hulle het nog herinnerings in die boek Daniël. Die tyd toe Daniël geskryf is, was daar 'n baie wrede heidense koning, Antiochus IV Epiphanes. Hy het, hy het die tyd ingelei wat bekend staan as die Makabeertyd. Hy het iets verskrikliks gedoen. Dit is soos 'n blou druk in in in in in Israel. Hulle trouens die tyd van Antiochus genoem, die tyd van die gruwel van verwoesting. As die gruwel van dit het so geheue gevorm dat Jesus dit gebruik in Markus 13 dat hy sê wanneer julle die gruwel van verwoesting sien as jy wel dis die tyd van Antiochus wat het Antiochus 4 gedoen wel hy was nadat die ehm um, ehm um, Alexander die Grote die wêreld oorgeneem het dood en sy ryke geskeur het was daar allerlei opvolgers die Ptolemeërs uiteindelik Antiochus 4 geregeer oor Israel en hy het aangedring dat hy aanbid word Antiochus 4 Epiphanes, Epifanie beteken 'n godsverskyning. Dis wat die Griekse woord beteken. Hy het gedink hy's 'n god wat verskyn het. So hy het 'n beeld vir Apollo uh, vir vir um Jupiter, Zeus opgesit in die tempel. En hoor nou, en hy het varke geoffer op die brandofferaltaar. Nou wil jy Jode kwaad maak. Nou moet jy varke offer en brand op die brandofferaltaar van die Here. Dit het Simon Makkabeus laat opstaan teen hom en dit het die Makkabeer tydperk ingelei. Maar maar die Jode onthou, hy was so ongeveer 3.5 jaar wat hy met hierdie skrikbewind besig was. En dis diep in hulle geheue. So die oomblik as Johannes praat van 1260 dae. Ja, dis die tyd van Elia, dis die tyd van Antiochus. En dis swaar kry. En dit word vir Johannes nou die beeld vir die eindtyd Nou moet ons bietjie kyk. Nou het ons al 'n paar beelde en nou moet ons dit onthou. In die hemel is daar 'n duisendjarige vrederyk. Ons kom daarby. Want ons gaan sien dit speel net af in die hemel. Al die ouens wat sê dis hier op aarde, verstaan dit verkeerd. Johannes sê dit gebeur net in die hemel. Sal julle wys dit staan in die teks. As mens die teks lees. Maar maar die die die hemel is die 24 ouderlinge. Herinner julle julle? So dit mos nou al geleer, as 24 ouderlinge is die hemelse kerk. Op aarde is dit 144.000 gelowiges. So jy's hier by die 144.000 Openbaring 7. En ons gaan weer sien in Openbaring 14, die aardse kerk word 144.000 genoem. Maar nou word hulle twee getuies genoem. So Johannes wanneer dit hom pas, skuif hy tussen beelde. En hierdie tyd op aarde is 42 maande. En hy gaan sê dieselfde tydperk in die hemel gaan ons sien in hoofstuk 20 vers 1 tot 6 is 'n duisendjarige vrederyk. So hier is jy by die 144000 gelowiges, dan gaan jy na die 24 toe. Hier sien 42 maande swaar kry, daar gaan jy na die duisendjarige vrederyk toe voor die wederkoms. So Johannes werk redelik konsekwent met sy beelde, maar jy moet net sensitief wees. Anders te loop jy in 'n mynveld en as jy dit nie mooi vir jouself verstaan nie. En raai wat, dis wat mense doen met Openbaring. Hulle forceer sleutels en slotte en breek dit. Dan sê hulle dis wat dit sê. So net stadig deur dit loop dan kom dit alles mooi rustig na vore. Goed. En nou vir 42 maande gaan daar goddeloosheid wees. So gaan die wêreld 'n beter plek word? Nee. Moet dit jou verbaas as daar slegte dinge gebeur? Nee. Toe Tannie Nouydag vir my sê sy sy sy was verbaas dat daar nou kinders is by haar kleinkind se skool wat nie glo nie, sê ek tannie het jou verbaas dat daar kinders is wat glo. Moenie verras wees as daar boosheid is nie. Jy moet die een wees wat lig in die donker bring. Jy sien mos hier staan dit vir 42 maande sal hulle alles vertrap onder hulle voete wat heilig is. Behalwe God is by sy kerk. Jy kan sy kerk meet. Dis die punt. Ek is by julle al die dae. Ek sal my kerk vashou, sê Jesus. En nou, vers 3. Ek sal my twee getuies opdrag gee en hulle sal met rouklere aan 1260 dae lank my boodskap verkondig. Johannes gebruik 'n nuwe beeld, twee getuies. En vriende, dit is die dis die kerk. Maar ons gaan nou so 'n bietjie meer van hulle leer. Ons lees ehm um, hulle is die twee olyfbome vers 4 en die twee lampe Dis taal wat Johannes gaan leen by Sagaria. En daar is die tekste, Sagaria verskoning, Sagaria 4. Gaan haal Johannes hierdie beelde van van die olyfboom, van die lampe. Dit versimboliseer die Heilige Gees se krag. Lampe wat lig gee in die tempel van die Here. Die ehm um, die die die die die die olyfbome, die die goeie vrug wat hulle voortbring. Die lig wat hulle gee die gesalfdheid van die Heilige Gees wat op hulle is. Olyfolie word met die salwing van die Gees verbind. En ons weet in die Nuwe Testament is alle Christene gesalf gedoor die waarheid en sê jy nou die kerk glo wat net dis net geestelike leiers deesdae wat daai ding klim. Jy weet daar's 'n salwing op my. Sê ek altyd vir hulle nou nou dag het 'n Christen vir my, jy ja, het moes 'n Christen gewees het vir my vertel daar's 'n salwing op hulle pastoor. Ek sê en wat van jou? Het jy al ooit die Eerste Johannesbrief gelees? Alle Christene is gesalf sê Johannes. Alle Christene want dit is 'n simbool van die Heilige Gees. So daai wat jy ook. So as iemand nou weer vir jou sê daar is 'n salwing op die bediening dan sê jy en op my. Dan jy die skrif reg. Gaan lees 1 Johannes 2. Daar's net tegnies daai twee tekste in die 1 Johannes brief hoofstuk 2 oor salwing van gelowiges. Jesus sê Johannes sê julle is gesalf en julle weet dit alles. Eh, salwing is die Gees se krag, die teenwoordigheid van die Gees. En in die Ou Testament was dit so dat net sekere mense die Gees gehad het, herinner jy jou? Dan die Gees vir pad gegee, sal droog maak. Maar die Nuwe Testament sê die Gees is op almal wat in Christus glo, wat sy kerk is. En hierdie twee het rou klere aan. Hoekom? Want hulle moet buite in daai voorhof wat aan die duiwel se mense oorgegee is, moet hulle gaan preek. En dit is verskriklik. Hulle het rou klere aan. En dit is verskriklik dat God se wêreld so godsverduistering beleef. Hulle is die twee olyfbome wat voor die Here staan. So hulle stap met die krag van God hierdie wêreld in. Vers 5. As iemand hulle wil kwaad aandoen, kom maar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. Vers 6. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit sodat daar gedurende die hele tyd wat hulle God se boodskap verkondig, geen reën val nie. Hulle het die mag om al die water in bloed te verander sodat om die aarde met plaas te tref solank hulle dit nodig vind. Nou, kom ons stop. Hulle het die mag om vuur uit die hemel te bring en water in bloed te verander. Wie's dit? Wie het in die Ou Testament dit gedoen? Wie het vuur op die aarde gegooi? Elia. Wie het water in bloed verander? Moses. So die kerk word voorgestel as 'n um, ehm, Moses en Elia nie waar nie. Onthou jy uh vier uit die hemel daar in 2 Konings 1, dis nogal 'n dramatiese storie. I, e-, I, e-, Elia sit daar in Samaria en en en hoor van van die koning wat Baal geraadpleeg het en dan uh, sê die koning sal sterf en dan stuur die koning 50 soldate en 'n offisier en Elia sê vier. Na gaan hulle. Stuur hy nog 50 plus offisier, dan gaan hulle ook. Ek bedoel in die vier brand hulle weg. Dis verskriklik. En dan stuur hy nog. En daai derde offisier het hom geleer mes moet dink. <laughs> Sê nee asseblief Elias stop nou. Ehm um, Maar feite is, dis Elia wat die krag het om vuur uit die hemel uit af te bid. Moses wat die, die wat die krag het by die Here water in bloed te verander wat ehm um, die aarde uh kan tref. Nou hoekom kies die kies Johannes vir Moses en Elia? Want Moses en Elia verteenwoordig wie? Die volk van God. Moses verteenwoordig wie? Hy's gewoonlik die wetgewer. Wie verteenwoordig Elia? Die profete. Hoe staan die Ou Testament bekend? Die wet en die profete. So dis eintlik die volk van God want Johannes gebruik 'n Ou Testamentiese beeld, die tempel. Nou vat hy die twee sterkste verteenwoordigers van die Ou Testament, Moses en Elia. Wie dan Jesus verskyn in Markus 9 vanaf vers 2? Moses en Elia, herinner julle julle op die berg daar waar sy voorkoms verander. Dis aangrypende tekste loops. Jesus, Moses en Elia en wie's nog daar? Ons moet dan net die prentjie volmaak. Johannes, Jakobus en Petrus. Wie verteenwoordig hulle? Die Nuwe Testament. Wie verteenwoordig Moses en Elia die Ou Testament? Wat sê en die Nuwe Testament en die Ou Testament? Dis God se seun. Vir wie buig en die Ou Testament en die Nuwe Testament? Vir Jesus. Wie sê hy die hemel? Wat sê God? Dis my geliefde seun. So God bevestig agteruit dat die Ou Testament na Jesus toe kom en vooruit dat die Nuwe Testament aan Jesus gekoppel is. Dis 'n aangrypende simboliek. Mense wonder dikwels wat s'ie simboliek daarvan. Nou daai is dit. Dis Jesus wat se gesag as die woord wat lewendig is, die vleesgeworde woord, na wie die skrifgeworde woord gaan verwys en verwys het. Goed. Maar nou kry die kerk die krag omdat die gees in hulle is. Want die kerk is nie net 'n klomp softies nie. Jy moet gaan lees in Handelinge, die kerk het krag. Die gees het krag, daar gebeur wonderwerke. Petrus het krag. Ons moet dit vir mekaar ook sê. Petrus het die krag van die Here in hom. Hy het dit nie self nie, onthou jy Handelinge 8. As daai towenaar die krag van die gees wil koop, Dan sê Paulus Petrus vir hom net iets so mooi nie. Ek onthou toe ek het eendag gesê het my maag sê mag dit nooit sê nie. Sê ek staan in die Bybel sê dit sal nie. So sê Petrus vir hom vlieg geld toe met jou geld. Sê vir my rest my case <laughs> staan. Ja, geval. <laughs> Ek het net nie gesê iemand mes ja, maar Petrus eintlik vir hom sê gaan na die hel toe met jou geld en alles. Dis waar antjie op pad is. So oordeelswoord. Want hy wil die krag van die Gees koop, maar Petrus weet die krag wat hy het is nie van homself nie. Dis die krag van die Here. So die kerk is aan die een kant kragtig. Ons is gevul met die Heilige Gees. Paulus sê dit. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, Jode en Grieke. Ehm um, hy skryf vir Timoteus, daar aan die einde van sy lewe, sy heel laaste brief Timoteus, moet jy nie vir my skaam nie, want hierdie evangelie, is dit 2 Timoteus 1:7 tot 9, sê hy uh, is 'n krag en liefde en selfbeheersing. Maar wat ons volgens ook gesien uit Kolossense 1, dis die krag tot volharding, sê Paulus, die krag tot geduld. So Christene het krag. Dis nie kragteloos nie. Krag is in ons, die krag van die Here. Sy Gees se krag werk deur ons. En daarom het die kerk die vermoë om met gesag op te tree. Jesus sê ek gee vir julle die koninkryk se sleutels. Wat jy oopsluit sal ek honoreer, wat jy toesluit sal ek honoreer. Kerk het gesag. In naam van die Here kan ons lewende water aangee. In naam van die Here kan ons vir mense sê God se oordeel rus op hulle as hulle dit hardnekkig verwerp. Kerk het gesag. Ons gaan in die naam van Jesus. Ek herinner my dikwels in my lewe, ek onthou toe ek 'n leraar was as 'n jong ouetjie. Dan kom ek by mense dan dan maak hulle droog, nie letterlik nadat hulle gemors het nie, met hulle lewe bedoel ek, maak hulle droog. En dan Vra vir hulle wat aangaan, dan is hulle eerste woorde: "Nou wie dink jy is jy? Is jy dalk volmaak?" Ek herinner my ek het uh eh, erns in 'n gemeente gewees waar 'n voorganger erns die bal laat val het, 'n leraar. En dis heeltyd jy my kop gegooi, hele domnies. Wie dink jy is jy? Onthou jy wat het X Y of Z gedoen? En dit was vir my aanvanklik was ek uit, toe dink ek jy beter antwoord op hierdie vraag te hê. Wat ek altyd gesê nee, jy's reg. Jy's reg. Ek het geen reg om vir jou te sê nie. Ek kan nie vir jou sê met jouself uitsorteer nie. Maar weet jy, die Here het vir my die gesag gegee en ek is in sy naam hierso. Jy hoef jou nie aan my te steur nie. Trouwens, ek smeek jou, moet jou nie aan Stefan steur nie, maar steur jou aan die boodskap wat ek vir jou bring. Ek is 'n boodskapper van die Here en hy sê vir jou, die Here sê vir jou en dan s'ie gesprek anderster. Die Here sê vir jou Ek het al die ou storieetjie vertel hierso ook van my eerste gemeente daar Benoni waar ek gehelp het terwyl ek nog verder geswat het en so klompie jare was waar die oom so moeilikerig was en toe ek die aand nou daar kom het hy my ook gedreig met sy moeilikheid dit was sy reputasie sy klaam tot faam was dat hy moeilik is en dat ons hom moet vat as hoe hy is as is en dat ons nie met hom moet sukkel nie en hy vra toe ook vir my sal ek hom vat soos hy is ek sê hy het my gevra het weet ek wie is hy ek sê sê ek vir my nee ek weet dit het hom vir 'n oomblik laat goed voel dat die storie loop dat hy die plaaslike geestelike boelie in die gemeente is en dat ehm uh, <laughs> daar was erger ouens as hy tyd ons een ou met my kollega een keer by die huis uitgegooi het hy so rol en hy het my ook amper gegooi maar toe het ek van hom sê ek laat my nie so maklik gooi nie toe het hy weer gedink goed sê hy moet oppas vir die oor en weer gegooi ry. Uh, ek het nie wat ek die guts gekry nie. Maar vra vir Rudolf Botha as hy Bybelskool hou, hy te swart pelt en judo, maar ek vir hom sê ek het ook so 'n paar ons gegooi. Maar hoe dit ook al sê, toe ek het ook judo gehad, ekskuus ja, ek sou sê. In elk geval, maar nou hoe dit ook al sê, toe die oom nou vir my al daai stories vertel dat hy toe sê ek vir my gesom vat soos hy is. Toe sê hy baie bly. Sê ek vir my dis die helfte van die waarheid. Volle waarheid is die Here sal nie. En ek sien die naam van die Here hier. En ek het vir hom gesê ook as hy nie verander nie in hierdie volgende 6 maande in sy lewe belyn met God nie, gaan ek hom by die gemeenteheid marseer in die naam van die Here. Want ek gaan nie my tyd mors met mense op wie die Here opgegee het nie. Ek meen, hoekom moet ek nou worry oor iemand se die Here nie meer? Want as die Here in jou lewe werk, verander jy altyd. As jy nie verander nie, beteken dit mos die Here het opgegee op jou. As jy nou vir 30 jaar You can stay as you are for the rest of your life or you can change to the Holy Spirit. Ek het dit al eers gehoor met Anna. Goed, maar dis hoe ek dit graag wil sê. Hoe ek dit graag wil sê. So dis wat die krag van die kerk. Ons moet dit net nooit onderskat nie. Selfs die krag om die hemel toe te bid soos Elia in 1 Konings 17. Julle herinner julle hoe hy die hemel toe bid in tyd van Isebel. Kan die hemel toesluit en weer bid en dan reën dit. Die water en bloed die eerste plaag. Ag, dis bekende tekste. En God is steeds die almagtige. Moet nooit dink as die wêreld boos raak, God het opgegee nie. Al loop jy met rou klere. Want dis hoe die kerk in hierdie wêreld is. Kerk het ook gesag. Ons is nie ekskuus dat ons leef nie, maar daar's 'n tweede kant. Die kerk het twee daar's twee profile. Nou skuif die beeld 7 tot 10. Wanneer hulle hulle getuienis klaar gelewer het, Openbaring 11 vers 7, sal die dier wat uit die onderaardse diepte opkom en en Johannes antisipeer hom, hy kom in hoofstuk 13. Die Satan kry vir hom gaan ons sien in hoofstuk 13, die draak, twee helpers, hulle vorm 'n sataniese trio. Die die die ehm um, die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde. En ons sien hierdie diere uit die aarde. Ons Johannes gee vir ons so ehm um, uh, uh, hy geef ons kennis van forthcoming attractions in sy boek, by wijse van spreken. Ek gaan vir julle nog vertel van hierdie dier, maar net in geval julle wonder, hierdie satanische dier gaan ook tegen die kerk veg, en dit gaan ons in hoofdstuk 13 sien. Die dier het die vermoe om Christene dood te maak. Christene kan sterf. En dit is precies wat hier gebeur. Hulle luike sal in die groot stad le, waar hulle Heere gekruisig Moenie dink Jerusalem se goeie plek nie. Jesus is gekruisig daar. Hulle lyke vers 8 sal al lê. Ehm um, vers 9. Die stad word vers 8 sinbeeldig. Ehm um, Sodom en Egipte genoem. Wat gebeur in Sodom? Ons onthou Genesis 19. Dis die oeridee van sonde. As jy vir Israel wil vra, as jy vir eh, Israeliet wou gesê iets is sleg, dan sê dit was soos in Sodom. Dis die oeridee van sonde. En Egipte is die plek van slawerny. Soos wat die kerk nou Moses en Elia is, is die wêreld Sodom en Egipte. Goed. En hulle sal vir 3 en 'n half dae vers 9 sal die gelowiges daar lê. Bedoelende vir die ganse eindtyd. Johannes maak dit net 3 en 'n half dae, maar hy gebruik dieselfde beeld. Die kerk sal altyd lê daar sal altyd vervolging wees. Die kerk sal dit nooit in hierdie wêreld maklik hê nie. Herinner julle julle aan Jesus se woorde? In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Ek het my lewe afgelê nie as die poorte van die hel het Jesus vir Petrus gesê in Matteus 16 sal die getuienis van die kerk styt. Daarom sien jy die vroeë kerk wat hierdie evangelie glo, wat met krag optree, wat hoe meer hulle Christene doodmaak, hoe dieper druk Christene die donkerte terug in die donker in. En dan sien ons daar word fees gevier. Mense van vers 9 sal hulle lyke sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Nou in eh, mense moet verstaan, dit is 'n belediging in die antieke wêreld om iemand nie te begrawe nie, is om hulle nagedagtenis uit te wis. Uh ons moet as ek nou baie tyd gehad het, kon ek nou vanaf die Ou Testament deurgewerk het koning Saul, almal wat die kans staan om nie begrawe te word nie in Joodse mitologie. Ehm um, die vraag oor wie Moses begrawe is, 'n geweldige vraag vir Jode, want Moses nie begrawe word nie as hy daar op Nebo sterf. Het hy nie 'n nagedagtes nie. Selfs die Judasbrief tel daai problematiek op. Uh net die boek net voor Openbaring. So wat het nou met Moses gebeur? Want jy die vraag ook met Jesus word Jesus begrawe. Hy moet, anders dat hy nie 'n nagedagtenis nie. Kruiselinge is gewoonlik nie begrawe nie. Ons het tot op hede net een graf van iemand in Jerusalem wat gekruisig is, want hulle het hom nie begrawe nie om jou nagedagtenis uit te wis. So daar sal altyd altyd vreugde wees wanneer Christene sterwe by die nie-gelowiges. Die bewoners vers 10 van die aarde sal bly wees. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Ons haal die kerk uit In 'n geval jy dit dalk nog nie agtergekom het nie, ek wil nie sê moet dit gaan doen nie, maar as jy op 'n draai keere draai maak by aktivistiese ateïste se webblaaie, soos Richard Dawkins en Key, Sam Harris, al daai ouens. En 'n paar van hulle Suid-Afrikaanse kohorte, daar sit selfs tot in die Diep Kaap van hulle. Ehm um, die groot stad Stellenbosch het ek al met hulle te doen gehad. Het ehm um, hulle is baie verheug as jy ook kan verneder as jy as hulle Christene kan uithaal. As Christene val. Die Bybel sê dit sal altyd so wees. Dit herinner ons amper aan die Purimfees wat jy geskenke uitdeel. Dis amper 'n ateïstiese sataniese manier om 'n fees te vier. Christene vier fees saam met die Here, maar ongelowiges sal fees vier wanneer Christene sterwe. Maar maar maar dan vat hierdie teks ons by vers 11, Openbaring 11 vers 11 tot op die einde van die eindtyd. Ons sien by hoofstuk 11 vers 11 na 3 en 'n half dae daar lewe in hulle gekom wat ons eintlik vat tot by die wederkoms. Nou vriende, laat ek net hierdie mooi verduidelik. Ehm um, laat daar nie misverstand is nie, maar ons het mos nou al in Openbaring in die hemel ingekyk. So waar is Christus as hulle sterwe? Dan wil as die 6ste seël, die 5ste seël, 6ste seël oopgaan. Dis die siele van gelowiges by die Here. Maar Johannes is nou op die aarde. Nou lê die Christene daar dood. En wat gebeur by die wederkoms? Hulle staan op. So dit beteken nie Johannes weerspreek homself nie. Hy sê vir mense op die aarde sal dit net lyk asof die kerk lewendig word. Maar jy en ek weet mos nou waar's Christene? Waar? As jy sterf, by die Here. Maar vir die aardse mense, Paulus gebruik dieselfde soort beeld. Hy sê in 1 Tessalonisense 4: "By die wederkoms sal die wat dood is in die Here eerste wakker word." Hy bedoel nie Christen het geslaap nie. Hy weet jy's by die Here, maar as jy hier op aarde is, sal dit vir jou lyk, like, "Sjoe, hier staan ouens net op, hulle lewe." Verstaan, dis die beeld wat Johannes gebruik. Uh, hy weerspreek hom nie soos iemand noudag vir my met groot stelligheid vertel het. Johannes weerspreek homself, julle Bybel is vol weersprekings. Sê hy Toe sê ek vir hom die Bybel weerspreek om gewoonlik net self as jy jouself weerspreek. So kan ek jou gou help om jouself nie te weerspreek nie, maar om jouself te regspreek. En as jy dan weerspreek dat jy die waarheid spreek. As jy weer jou mond oopmaak. Goed. So die Bybel, Johannes wil net sê na 3 en 'n half dae kom al lewe. Dit lyk asof Christus net net eenvoudig wakker word uit die dood. En dit is so. Hulle het opgestaan en 'n groot vrees het hulle oorval. As hulle hoor hulle gaan op. En dan's daar 'n aardbewing en 7000 mense ensovoorts. En dan hoor ons dan is daar ook hoop dat daar bekering is heel aan die einde. Paulus deel dit ook kort voor die wederkoms as gelowiges ook begin lewe en opstaan. Dat daar tog aan die einde kort voor die Here se koms ook weer 'n terugkeer is. Openbaring 8 Romeine 11. So Dis nie alles te vergeefs nie. Die wêreld sien net sleg nie. Johannes sien ook bekering. Einde van hoofstuk 11 is ons in die hemel. 7 vers. Sewende seël oopgaan vers 14, 15 tot 19. So, wat hoor ons in hoofstuk 10? Kerk is die eh, gaan saam met Johannes die boeke eet. Wat gaan ons doen in hoofstuk 11? Saam met die twee getuies weet ons vir 42 maande gaan dit sleg wees, gelowiges gaan doodgemaak word. Aan die einde van die tyd gaan ons opstaan. Daar's hoop ook dat ongelowiges die Here gaan vind deur hierdie getuienis. Johannes sluit hierdie hierdie visioen, die aardse visioen met hoop af. En dan vat hy ons na die hemel toe as die sewende trompet blaas. Daar was stemme in die hemel wat uitgeroep het: "Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. Hy sal as koning heers." tot in alle ewigheid. Dit is belangrik dat jy weet wat in die hemel aangaan. Wat gaan in die hemel aan? Dis juist die punt. Jy moet weet jy hier op aarde is en jy kry swaar. Kyk in die hemel in. Wat doen hulle daar? Hulle sing oor God wat koning is en sy gesalfde, dit is Christus. En die 24 ouderlinge, dis die hemelse kerk. Wat doen hulle? Wat hulle altyd doen? Vers 16. Hulle kniel. Onthou jy hoofstuk 4, hoofstuk 5, die hemelse kerk kniel. En dan hoor ons weer 'n nuwe lied wat hulle sing. Ons dank U, Here God Almagtige. U wat was en wat is en wat weer kom en nou U groot mag gebruik. Nasies is woedend, nou die tyd vir die oordeel gekom. Die einde letterlik het aangebreek. Die dooies word geoordeel. En aan die dienaars, die profete en al die gelowiges wat U vrees, word hulle loon gegee. Bedoelende die uh, ehm, by die wederkoms kry Christene die ewige lewe vir altyd en toe het God se tempel oopgegaan die verbondsark sigbaar geword. Nou was weer ligstrale wat jou vat op die rand van die wederkoms. Goed. En dan begin Johannes met 'n nuwe visioen. En ons gaan nou daarmee begin hoofstuk 12. Johannes begin met 'n dramatiese draai in sy verhaal, 'n nuwe beeldegroep, hy begin 'n nuwe verhaal vertel. So hoofstuk 8 en 9 het ons gevat in die skepping tot by die wederkoms. Skepping lei goddeloosheid in die wêreld hoofstuk 10 en 11 vertel vir ons ehm um, dat uh, ons gaan besig wees, ons gaan sterf met die evangelie, maar God wen. God wen. En ons kan hoor hoe sing die hemel dit. Het jy opgemerk terloops tot nou toe hoe baie word die hemelse kerk aangehaal? Het jy opgemerk hoeveel liedere is daar van die hemelse kerk? Hoeveel gebede? Ek het nou die dag by 'n ander gemeente preekreeks gehad net oor die gebede van die hemel. Kom ons leer bid soos die hemel. Want dis tog mos nou wat ons sê, soos in die hemel, so op die aarde. So hoe gaan jy nou weet as jy nie weet nie? So dis waarvoor ons Bybelskool doen, sodat as jy nou bid soos in die hemel soos op aarde, dat jy nou weet hoe bid hulle in die hemel? Dan bid jy nou so. So daar's jou gebedsprogram vir die volgende jaar. Gaan bid al openbaring se gebede. Want jy gaan dit bid. Leer dit nou. Smaakliks. Jy moet hom aankom sê, "Here, ek ken dit. Ek het dit geleer. Ons daar in die Bybelskool geleer om te bid. Here, nou gaan ek bid. Nou gaan ek seker instap en gaan sommer maklik doen. Gaan sommer so die hart uitkom." So oefen bietjie vir die hemel. Daar sê. Hoofstuk 12. Hoofstuk 12 is 'n uh, eh, is van die bekende hoofstukke. Johannes wissel, hy begin hy hy hy, hy vat ons na 'n nuwe verhaal toe wat wat letterlik en ek gaan nou vir jou wys oor vleuel met die verhaal wat hy tot nou toe vertel het. Kan ek vinnig sê hoe loop die verhaal tot nou toe? Hoofstuk 4 vat die Gees Johannes in die hemel in. Onthou jy? Hy sien die wies wie en hy hoor die wats wat. God die Vader, die sewe geeste, 24 ouderlinge en hy hoor wat hulle doen, hulle aanbid God. Hoofstuk 5 kom Jesus in die hemel. Wanneer kom Jesus in die hemel aan? Sy wederkoms. Ag, ekskuus tog trek terug. Ons sê hemelvaart. Kom hy by die hemel aan. Hy neem God se boekrol, alle mag. Hoofstuk 6 vertel vir ons as Jesus dit oopmaak, wat gebeur op aarde, daai ruiters wat ry tussen die hemelvaart en die wederkoms. In hoofstuk 6 sluit af wanneer al hierdie goddelose mense neerval op die dag van die Here en sê berge val op ons, wie sal staande bly? Hoofstuk 7 antwoord wie sal staan? Die gelowiges, hulle is gemerk. Die 144 000. Hoofstuk 8 en 9, 10 en 11 het ons nou deurgewerk. Nou begin ons by hoofstuk 12 en ons hoor, kom ons lees hom. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met ehm um, met die son as 'n kleed om haar, die maan op haar ehm um, onder haar voete en 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en geboortepyne. Daar was ook 'n ander teken, vers 3, 'n groot vierrooi draak, vier rooi draak, sewe koppe, 10 horings, sewe heerserskrone. Ehm um, sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Nou word vir ons vertel wie hierdie kind vers 5. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n eisterscepter te regeer. Haar kind is weggeruk na God en sy troon toe. So, kom ons kyk gou. Wie's die kind? Dis die maklikste. Jesus. Wanneer word hy weggeruk na die hemel toe? Hemelvaart. So waar begin hoofstuk 12? Presies waar ons was in hoofstuk 5. Stem jy saam? As jy dit nie verstaan, eh, ekskuus, ek praat jy waar, omdat mense dit nie verstaan nie, maak hulle drogbeelde van hierdie tekste. So hoofstuk 12 oorvleuel presies waar hoofstuk 5 was. Onthou jy Johannes vertel dinge so wat so gebeur. En hy borduur hierdie verhaal uit. So ons is terug by hoofstuk 5, Christus wat weggeruk word hemel toe. So ewe skielik is daar 'n draak en sy identiteit word vir ons vertel. Dit is die Satan, vers 9. So Johannes vertel vir ons wie is die draak? Hy hy sê vir ons dis 'n draak, maar dit is Satan. So hy weet presies wie dit is. Die vrou Rooms-Katolieke Kerk hou daarvan om te sê dis moeder Maria, Ehm um, hierdie is waarskynlik nie moeder Maria nie. Dis die simboliek vir die kerk, die volk van God. Want hierdie vrou vlug woestyn toe, so dis nie Maria nie. Dis die kerk. Die volk van God uit wie God na vore kom. Jesus kom tog uit sy eie volk om vir sy volk 'n Messias te wees. Die simboliek weer 'n keer is die Satan wat heerserskroon het 7 en 10. Hy maak God na Hy beeld die sewe na. Die kerk word ook magtig voorgestel, die son, die maan, deel van God se skepping. Nou vers 5. Haar kind word weggeruk. Die kind word weggeruk na God en na sy troon toe. Waar is Jesus nou? Ons het mos gesien in die hemel. Wat gebeur met die vrou vers 6? Sy vlug woestyn toe na haar plek toe waar God vir haar gereed gemaak het. Vir hoe lank? 1260 dae. Ons ken nou daai beeld. Wat is 1260 dae? Die eindtyd. Nou word die kerk ook die vrou. Hoekom die woestyn? Nou nou dink gou 'n bietjie in die Bybel. Wie was in die woestyn? Moses en Elia. Onthou jy? So dis 'n plek van heiliges, die heiliges is daar. Moses was daar, Elia was daar, Jesus was daar. So Dis ook die plek van die bose, baie keer is die bose in die woestyn, maar die woestyn is 'n plek waar die heiliges getoets word. Jesus word getoets in die woestyn. Moses word getoets, Elia word getoets. So die woestyn maar dis 'n baie moeilike plek, maar sy gaan vir 1260 dae en sy word daar versorg. Jy kan dit nie op jou eie in die woestyn maak nie. Dis 'n baie harde plek. So God versorg. Terug hemel toe terug hemel toe. Jesus word weggeruk. Dan 'n baie interessante vers, vers 7. Daar gebeur toe oorlog in die hemel. Nou ehm um, nie letterlik oorlog soos ons aan oorlog dink nie. Mense moet liewers dink aan onthou nou want jy het mos nou in hoofstuk 5 gesien Christus het in die hemel gestap. Kom ons gaan na hoofstuk 5 toe. Jy moet dit nou met hoofstuk 5 Wat s'n mooi Afrikaanse woord, die Hollandse woord overlay. Jy moet nou onthou hoofstuk 5, wat het gebeur toe Jesus in die hemel ingaan? Daar was 'n hemelse crescendo van erediens. Jesus vat die boekrol, almal juig en jubel. Nou hoor jy dat nog iets gebeur. Die Satan het ook daar aangekom. Was hy op die A-lys? Nee, die B-lys? Nee, was hy genooi? Nee. Nou hoekom kom hy? Hoekom kom hy? Hoekom hardloop die Satan in die hemel in? Want hy weet wie die boekrol neem. Hou die hele heelal in sy hande. So wat wil hy keer? Hy kon Jesus nie op die aarde stop nie. So wat wil hy doen? Hy wil die hemel oorneem. Onthou jy dit was van die begin af mense se probleem. Onthou jy Genesis self, wat wou die ouens doen? Staatsgreep teen wie? God. Mense wil 'n toring bou om 'n staatsgreep teen God uit te voer. Nog altyd. Nog altyd wil mense God uithaal. Wat het hulle met sy kind gedoen met ons Here Jesus? Gekruisig. Here ons sal U stil maak. Wat wil die Satan doen? Staatsgreep in die hemel. Dis die beeld. Nou terloops, In die Ou Testament, hoeveel keer ons het al van mekaar sê, maar kom ons kom ons dateer net gou ons inligting op. Hoeveel keer verwys die Ou Testament na die duiwel? Ek kon gesê 4 keer, maar dit is 4 keer. Ehm um, wel miskien bietjie meer in Job 1 en 2, maar ek bedoel dis die twee plekke Job 1 en 2. Dan Sagaria hoofstuk dan 1 Kronieke 21. So hy word um, um Job 1, Job 2, dis twee keer twee hoofstukke, dan Sagaria 3, die Satan word net 4 keer in die Ou Testament genoem en soos ek altyd dan sê op hierdie punt, hy's 'n groter celebrity in die kerk as in die Bybel. Want hy haal meer aandag uit vandag alweer meer aandag per preek gehaal as wat die Ou Testament aan hom gee. Is altyd verstom dat kerk groter kenners is van die duiwel as die Bybel. Ek bedoel dit op albei maniere. Christene ken die duiwel beter as hulle die Bybel ken en hulle ehm um, hulle weet ook nie dat uh, die Bybel so min na hom verwys nie. Daarom is die Christene meer ingegrawe. Hoe 'n ou nou hydag vir my gesê hy hy's die hoofduiweluitdrywer van die Oos-Kaap. Sê sjoe, dis 'n groot titel. En dan ehm um, en wat kan Satan in daai drie van daai vier tekste doen in die Ou Testament? Job 1 en Job 2 waartoe gaan hy? Hy gaan hemel toe. Hy gaan kla Job aan. In Sagaria gaan kla hy die hoofpriester Yeshua aan. Yeshua en Zerubbabel is besig om die tempel te herbou. En Satan probeer dit stop. Hy hardloop in die hemel in. In 1 Kronieke 21 het sy Dawid aan om die volk te tel. Geen wonder nie dat een van die name waarmee Jesus Satan noem in Matteus 4 of hoe Lukas hom Matteus hom benoem, Matthäus benoem is die toetser, hop hy radzoon, die toetsbeampte. Hy toets jou altyd. Hy kom met die versoeking, die versoekingsbeampte. En dan gaan hy hemel toe met 'n klag staan. 'n Gyrografon wat ons vanoggend in Kolossense gesien het. Hy kom kla aan. Hy sê Here, kyk vir Job. Here, kyk vir Sagaria. Ag, vir Yeshua, die hoofpriester aan Sagaria. So hy het hy het toegangskaartjie gehad. En nou kom hy weer. En nou stop wie hom Michael. So jy moet hierdie meer sien. Ek gebruik altyd die beeld om dit vir myself te verduidelik. Dis soos 'n ou wat 'n partytjie probeer oorneem. Ek onthou op skool het ons altyd hulle gate crashers genoem. Ek weet nie hoekom nie, maar dit was die ouens, die ouetjies wat nie uitgenooi was nie. Gate crashers. Nou moes die ouens hulle verwyder. Daar was altyd ouetjies wat in ons partytjie daar wat daai ouens moes uithaal op allerlei maniere. En nou nou toe die Satan ongenooi opdaag, toe sê die Here En dit dit dit sit Satan op sy plek. Michael, sal jy dit doen? En toe vat hy hom. En dit was 'n goeie vat want hy vat hom en hy gooi hom. Hy gooi hom met een shot uit die hemel uit, net so pag. Dis nie 'n vreeslike geveg nie, is net so vat aarde toe. Net so. Goeie judo gooi daar uit die hemel uit een slag. En o ja, en al die demone agterna tilt hulle almal op hom om. So ek sien altyd daai beeld so daar kom hy en dan val hy. Slaat vir my in intensiewe eenheid. In. Dis die beeld. Dis die tweede keer dat Michael en Satan ontmoet. Die Judasbrief vertel van die eerste keer. Dit was juis oor die liggaam van Moses. Jy kan die Judasbrief lees. Daar was 'n geveg. Toe Moses sterwe, is die vraag uit die, die Testament van Moses is 'n buitebybelse apokriewe boek of 'n Joodse eh, apokaliptiese boek wat vertel toe die aardsengele het gestry oor wie gaan Moses begrawe? Toe moes Michael op die ount want hy's die hoofengel. Toe daar opdag sit Satan dan, hy kla Moses aan, hy sê hy's 'n moordenaar, hy kan nie begrawe nie. En dan beroep Michael hom op die Here. Michael veg nie self teen die Satan nie. Hy's nie 'n Hollywood engel wat 'n uh, eh, vrypas het om te doen wat hy wil nie, soos wat mense oor engele dink nie. Engele wat jou beskerm en ek weet nie wat alles nie. Engele het nie 'n vrypas nie, hulle werk vir die Here. Dis nie in ons diens nie, sê Hebreërs. So die die Michael, die hoofengel kan niks doen nie, en sy God sê vat hom. Maar dit gee vir jou 'n perspektief. Jesus veg nie teen hom weer nie. Stuur Michal. Later gaan ons sien in Openbaring 20, sommer gewone engel. Later is nie eens meer Michal nie, hy stuur sommer een van sy engele. Sy sluit gou daai perd toe, die mense noem hom die duiwel. Sluit hom gou oop en sluit hom gou toe. Dan hanteer sommer die gewone engel hom. So die Satan word ge Ek weet nie, jy kan nie sê man handle nie, hy word geduiwel handle deur die engele. So hulle is nie so hy's hy's nie hierdie konkurrent, hierdie gelyke. Jesus het dit mos uitgesorteer. Jy onthou mos Matteus 4 Toe die Satan vra: "Ag asseblief, aanbid my, aanbid my, aanbid my." Sê Jesus: mm -mm, "Nee wat? Dis nie moeite werd nie, kan nie. You don't qualify." So. Goed. Nou word hy uitgegooi. Hulle is verslaan. Daar's geen spoor in die hemel vers 8 gevind nie, want die draak, die duiwel, die Satan wat die wêreld verlei is uit die hemel uitgegooi. Uitgegooi. En dan is daar nog 'n lied en hierdie lied is nogal 'n belangrike lied wat uh, die die hemelse kerk sing. En as jy dit nie sing nie, gaan jy altyd die duiwel verkeerd verstaan. Jy moet nou hierdie lied leer. Want ek wil dit weer sê, hierdie onnatuurlike vrees wat baie mense vir die duiwel het. Uh hierdie magte wat Christus aan hom toeken wat hy nie het nie. Jy moet altyd vra, wat sê die Nuwe Testament oor hom? Ek het al vertel, maar nou op 'n dag het 'n ou met my gepraat en hy sê vir my die duiwel, eh, demone, ons moet oppas, hulle leer die hele tyd. Ek sê, "Waar leer jy dit?" sê hulle soos my gewese bulterier, hulle kan niks leer nie. Hulle is destruktief. Jy kan net leer as jy kreatief is. Een van die kenmerke van kreatiwiteit is om te leer. Die Satan is destruktief. Hy kan niks skep nie, hy kan net vernietig. So jy kan nie leer nie. Maar mense glo dit. Ja, as 'n as 'n ou dit vir jou sê en hy dit ervaar en hy daai demone gesien, dan sê die mense, ag, sit die Bybel een kant, kom ons glo sommer daai ou. Dis die nuwe Bybel. Maar as jy met God se woord besig is, jy vat God se woord ernstig, dan sê God se woord vir jou, Satan het sy baie van sy wapens verloor. Hy is nie meer wat hy was nie. O nee, hy is 'n brullende leeu, 1 Petrus 5. Baie gevaarlik. Hy maak gelowiges dood. Openbaring 11, Openbaring 13. Maar teenoor Christus is hy niks. En is nie waar wat die ouens altyd leer nie wat hulle in die, wat eenhouds vir my gesê in die weermagtig leer om jou vyand ken. Ek sê ja maar die Here se weermag moet eers jou bevelvoerder ken want lyf my jy ken jou vyand maar nie jou bevelvoerder nie. So kom ek help jou dat jy die bevelvoerder ken wat het hy met jou vyand gedoen? Dan weet jy wie is jou vyand en hoe jy hom moet hanteer. So jy moet oppas om kategorieë te gebruik wat die Nuwe Testament nie gebruik nie. So In die Ou Testament het Satan in die hemel ingegaan. Wat sing die Nuwe Testamentiese kerk? Vers 10. Toe het hulle hard geroep. Toe so ons is nou weer by daai feesmaal aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Nou hoor ons nog 'n liedjie. Nou het God die redding gebring. Nou is sy mag en sy koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het ensovoorts. So kan die Satan nog in die hemel ingaan? Kan hy nog Christene aankla? Kan hy die Ou Testamentiese toertjie maak? Wat sê God se woord? Ek vra nie wat sê um oom wie ook al wat 'n duiwelkenner is nie. Wat sê die Nuwe Testament? Kan nie. Satan kan jou nie meer aankla nie. Want hy's uitgegooi, maar dis wat hy in die Ou Testament doen. Hy hardloop en hy gaan dra nuus. Wat sê Paulus? Stem Paulus saam? Ja ja ja. Eh, Romeine 8 vers 3:34. Wie kan ons aankla? Herinner jou daai vraag? Wie kan ons veroordeel? Christus het vir ons gesterf. Hy sit aan die regterrand van God. Hy pleit vir ons. So die saad, die hemel is 'n duiwel vrye sone. Kan nie daar na hardloop nie. Kan nie gaan klik het sy wapens verloor. En as ons tyd gehad het vanoggend toe ek Kolossense gelees het, Kolossense 2 vers 15 sê Paulus letterlik God het oor die Satan getriomfeer. Hy het hom kaalheid getrek. Nou weet jy, dis nie 'n goeie ding, maar dit het die antieke mense gedoen. As jy jou vyand verslaan het, dan trek jy hom kaalheid. En wys jy vir ons sien jy lyk like hierdie perd. So God het die Satan op parade by sy kruis van sy kind. Hy sê hier's die ou wat met my kind kom sukkel. Hy's niks, ek het hom gestroop kom kaal uitgetrek het sy mag gevat. So Nuwe Testament sê ek kan nie aankla nie. Christus sê jy's nou 'n tempel van die Heilige Gees, so die Gees bly in jou. Jesus sê nie, Jesus self sê Matteus 11, Lukas 12. Was dit andersom? Ehm um, Daar vertel hy daai storie van die demoon wat in iemand bly, dan gaan hy uit en bring hy sewe ander perde saam met hom. Dan maak hulle massiewe demoniese plakkerskamp. Maar Jesus sê as hy die huis vat, vat hy die huis alleen. Hy sê ek is sterker as die sterk man. So as jy dit glo, dis die skrif. Dis wat Jesus sê, as ek die huis vat, vat ek alles. Ons deel nie die vloer bose kry die eerste vloer en ek vat die grondvloer en dan veg ons maar so op en af wie kry wat nie. Maar ek glo waaragtig, ek kyk het hoe, hoeveel Christene al te doen gehad wat glo Christene kan demone hê. Sê ek wys my in die Nuwe Testament. Maar jy glo stories, ja, ouens ervarings, maar met ervarings toets aan die Bybel. So die duiwel is besig met 'n met 'n bedrieglike. Onthou jy, hy doen kill jou hier, kill jou daar. Jy het net 'n ouie wat getuig by 'n ver plek. Jy weet, as jy net kan sê was 'n Satan aanbidder, lê met dan skrik Christus. Daar is nie so iets in die Nuwe Testament nie, maar Christene glo daar so iets. Nee, daar's daarom alkoholiste. Ek nou eendag vir ou gesê wat is Satan aanbidder. Ek sê jy weet ek weet die Bybel ken alkoholiste en hoereerders Satan aanbidders. Mm -mm, mm -mm, Jy's 'n common garden waar daai die son daar. Blaas jy hulle wielietjie af. Maar 'n Christen oor hou was 'n Satan aanbidder. Wel in 'n sekere sin is almal Satan aanbidders totdat jy tot geloof kom. In 'n sekere sin. As jy in sy strafkamp en as hy jou baas sê Paulus. So jy was in elk geval ook maar 'n maar onder sy juk. Jy het maar sy sy merk gevat gaan ons sien. So jy was in elk geval. Maar toe Christus se kom en hy steur my baie daarin en hy skrob gou die Satan se merk af en skryf sy naam op jou en sê jy's nou myne. O die Satan gaan jou dalk doodmaak en jou seermaak en hy's gevaarlik en hy gaan jou versoek. Maar weet jy wat? Ek is by jou. Ek is by jou. En geen versoeking kan jou tref wat ek nie vir jou meer kan help nie. En my krag is by jou. En nou al maak hulle jou dood, jy's myne. So hierdie help my ook om die duiwel beter te verstaan. Ons het jare terug, ek was so jonk prof daar by Tikkies toe skryf ons 'n boek Satan ontbloot. Ons wou dit so noem. Na lig van Kolossense 2. Die Satan is ontbloot. Jy moet bietjie lag vir hom. Sê oom vir my, ja, maar die Satan is baie sterker as wat ek dink. Jo. Sê ek, oom, ek glo jou as eh, uh, <laughs> wat ek dink nie so ver oor hom nie. <laughs> So hy kan dalk sterker wees as wat ek dink, maar hy is waaragtig nie groter as wat ek dink. Goed. Satan, dan hoor ons maar nou sê hy op die aarde, so hy's uit die hemel uit gegooi. Herinner jy jou gou weer ons beeld van Openbaring? Tussen die eerste koms en die tweede koms, tussen die hemel en die aarde. Raai waar Satan nou vasgekeer? Tussen die eerste koms en die tweede koms, tussen die hemel en die aarde. Hy's onder huisarrest. Mense noem dit huisarrest. Hy kan nie meer in die hemel ingaan nie. Hy kan nie aan die ander kant die wederkoms kom nie. So wat beteken dit? Satan het net hierdie stukkie tyd en hy besef dit. Nou moet jy sien wat doen hy. Daarom sê die hemel, die hemelse kerk stuur gou vir ons 'n boodskap vers 12. Hulle sing as julle ouens julle op aarde. Daarom hemel en die wat daarin bly verheug julle, maar vir julle land en see wag daar ellende omdat die duiwel na julle toe gekom het. So moenie dink die duiwel is niks nie. C.S. Lewis sê mense kan na twee foute toe maak met die duiwel om hom te oorskat en heeltemal te onderskat. So nou is die ander kant, hy weet hy het min tyd. En toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, dan word hy wakker uit die intensiewe eenheid. Michal het hom vir hom gepos. Het hy die vrou agtervolg? Waar's die vrou? In die woestyn. Maar aan die vrou is twee groot arensvlerke gegee sodat sy na haar plek toe kon vlug. Daar word sy vir die vasgestelde tyd. Nou word dit ook in die Grieks in sekere ritmes, tye, tyd en 'n halwe tyd wat jou herinner aan 3 en 'n half jaar. Tye, tyd in 'n halwe tyd, 2 jaar, jaar word sy vir die vaste tyd versorg. Nou kry jy Johannes se humor. Hierdie is spriljant. <laughs> Die slange toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aangespoeg. Soos ek altyd sê om hierdie humor te verstaan, wat's een ding wat jy nooit in die woestyn doen nie? Jy probeer nie iemand met water doodgooi nie. Dis nie baie slim <laughs> ding nie. Kyk, jy jy, jy sê nie vir ek verdrink vir jou nog in die woestyn nie. Jy gooi hulle met sand dood of iets. Maar jy gooi hulle nie met water in die woestyn nie. Dis nie dis nie slim nie en dit sê vir jou dis die duiwel. Hierdie is Johannes se ironie. Hy sê ouens, kry die humor, kry die humor. Hoe dwaas is die Satan? Hoe dom is die duiwel? Hoe wys is die Here? Hy besit self sy kerk, selfs in die woestyn waar dit bitter is, probeer die duiwel sy domste ding ooit om haar met water. En wat doen die aarde? As daar water kom in die woestyn, dankie, ons sal dit vat, alles weg. So die Here maak net die aarde oop. Ons weet dit mos, dis wat die aarde doen met water in die woestyn. So die aarde het die vrou te hulp gekom vers 16 en slukkie water in wat die draak uitgespoeg het en toe sy woedend vers 17. So een ding wat jy van die duiwel moet weet, hy hy's 'n slegte by. Hy's altyd in 'n slegte by want hy verloor elke ronde. Hy verloor teen die kind, hy verloor teen die vrou, hy verloor teen die aarde en nou sal hy moord pleeg want sy woede het geen einde nie. Dis wat die duiwel doen. Hy gaan vir jou maar die Here versorg jou. Die Here is by jou. Hy kom oorlog maak teen die nakommelinge van die vrou. En toe het hy op die see strand gaan staan en hier sê ons vir mekaar to be continued want hier's weer 'n spanningsmoment. Nou gedoorie waar, wat maak die duiwel op die strand? As hy maak uit, wat doen hy? Is dit Paasnaweek vakansie? Wat wat doen die duiwel op die strand? Mens loop hier op die strand, hy's woedend. So en daar vorm die hoofstuk 13 lees. Die duiwel gaan staan op die strand. So so hoofstuk 6 'n spanningsmoment het. So so hoofstuk 8 en 9 'n spanningsmoment het na hoofstuk 10 en 11 toe. Gaan staan hy op die see strand. Soos die 8 vers 1 tot 5 'n halfuur stilte. Johannes bou hierdie elemente in om jou verder in die verhaal die Openbaring in te vat. Maar wat ons nou geleer het vanaand, geliefdes. Ons is die twee getuies, die krag van Moses en Elia gaan vir ons swaar wees. Maar kyk, ons gaan opstaan uit die dood. En ons hoor alweer die lied van die hemelse kerk. Christus wen. En ons het nou gesien wie is Satan, die prentjie word duideliker. Johannes wil vir ons meer detail gee. Hy wil vir ons vertel Satan is 'n realiteit, 'n persoonlike realiteit. En hy is eintlik die rede vir al die gemors op die aarde. Ja, hy's gevaarlik, maar kry eers jou goddelike perspektief op hom. Hoor eers wat het jou aanvoerder met hom gedoen voordat jy nou skrik vir die duiwel. Nou weet jy jy moet lig loop vir hom. Maar hy stuur sy engele, hy word uitgegooi. Hy kan nie meer in die ewige plek waar jy gaan wees enige funksie hê nie. Christus is daar. En hier op aarde gaan hy op jou hakke wees. Maar wees wees altyd op die uitkyk. Moenie moenie praat die hele tyd oor sataniese aanslae nie. Moet nou nie 'n aanslag teologie ontwikkel nie. Ontwikkel 'n aarde wat oopgaan teologie. Want ek hoor dikwels mense sê vir my hulle is onder aanslag. Dan dink ek, "Jo nee man, moet nou nie die hele tyd dan nou fokus jy weer op wat dit doen." Ek weet nie die Nuwe Testament sê jy moenie lewe die hele tyd jy's onder aanslag of jy's onder aanval nie. Nee man. Jy is jy is onder versorging, jy is in die hande van die Lam. Dink aan Esther. Um ehm, bad does not deserve more attention than good. Fokus jou oë op die Here. sien Christus, hy is by jou. En as nou haar aanslag is nou whatever, dan moet hy nou maar weer uh, oor dit kom op die duiwel. Maak maar wat Martin Luther doen. daarmee sluit ek af. Jy onthou, ek het dit vertel. Dink as Luther toe eendag wakker word, die duiwel sien langs sy bed. Toe hom so op en af gekyk en te draai om te slaap. Toe net so voor hy in die slaap raak sê, jy weet ek slaap in die nag sodat ek in die dag vir die Here kan leef. Kyk, dis al my calm down vir die duiwel. Wa, hier staan Lucifer homself en Luther sê, "Mm, taflap. Ek slaap vir die Here." So kry jou krag by die Here. Hy wat die mag het. Efesiërs 6 trek sy wapenrusting aan sodat jy staande kan bly uh, in die dag van onheil. Ons gaan so eh, oor 'n paar weke verder. Ek weet Rudolf Botha sal een aand in ehm, een van die hoofstukke lees saam met my of sal hy lees en dan sal ek die volgende week weer verder gaan. Maar tot nou toe het ons al 'n redelike redelike entjie gevorder en ek hoop Openbaring is 'n eh, Openbaring. As dit nie is nie, is my skuld. Kom ons bid saam. Here baie baie dankie dat Openbaring vertel dat U wen en gewen het en dankie dat U sommer net die engele stuur om Satan uit te sorteer. Here maar hy's 'n brullende leeu en hy's op ons hakke. Beskerm ons, dra ons veilig. Here, ehm um, wees U die goeie herder wat saam met ons loop. Versorg ons as ons dalk in die woestyn moet voel. Laat die aarde weer oop gaan hier rondom ons wanneer ehm um, die stroom sataniese water op ons afkom. Laat ons lewende water drink, U water. Lei ons in die volle waarheid. Maak die kerk sterk soos Moses en Elia. Here, en al moet ons vir U lei dan weet ons Here ook daardie beker kan ons in U naam drink. Wees met ons elkeen, Here, maak ons gelowiges wat vashou aan U, wat kragtig lewe, wat met hoop lewe, wat in hierdie donker wêreld helder brand vir Christus. Hoor ons, Here, in die naam van Jesus. Amen. Vrede.